Merhaba, merhaba, merhaba, merhaba Cezi Squad. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün ne bayık? Bugün siyasilerin İngilizce konuşmaları nasıl Hiçbir fikrimiz diye izlemeye çalışıyoruz. De, evet. ve del oh, politikancıkların. Okay. Evet. Kimsenin İngilizce mükemmel mükemmel olma yani olması gerek değil. Gerekmiyor. Evet Yani. ama ama yani mesela bizim e, Türkiye'mizde çok bozuk biliyorsunuz. Yani Ya, böyle şey gibi Benim tam boh gibi yani ya Şey gibi biliyorsunuz. konuşuyoruz yani sanki Tam, bütün tam, hayat- tam. hayatımız şeyde kalıyoruz. <coughs> Türkiye'de, Yok. İngiltere'de. Hah, İngiltere kullanıyorum. Evet İngiltere'de kaldık gibi. Hiç, ve şey şimdi hiç yalan yalan, yalan söylemiyorsun. Ya, şey, ya. ve şimdi geldik Türkçe öğrendik yani neyse neyse. Evet mekandayız ve videoya geçelim. Evet. Abone ol videoyu paylaş. Evet. Aksan bile önemli değil şu an. Sadece evet. aksan bile. I give you 50 TL. tamam. Okuduk. Okuduk ya. Okuduk bro. Okudun mu bro? <laughs> Bayrak kanalımıza abone olur. Tamam olacağız. Bullet Ecevit. Eceblece. I am uh, the prime minister designate yet. Oh, designated. Okay. And to end the coalition talks oh. with our possible partner, the National Salvation Party. Oh, çok ee, iyi. Okay, çok iyi ya. Aslında çok iyi. şey yani Türk aksanı yok duymuyorum. Evet. Yok. No, biraz ama duyuyorum. yine Amerika aksanı duymuyorum. İngiliz İngiltere aksanı duymuyorum. Ya yeah, yani ama böyle just şöyle düzgün, düz, yani. düzgün evet. Evet. And all this process may take about a week yet. You Oh, okay. We have indeed had a long crisis <clears throat> after ha, the elections. Var. var ya. Uh, ah, we ah. had a long uh, three-month uh, crisis, government crisis. Var crisis. Uh, <laughs> var During this period, ee, we have lost a lot in the economic Oo, ama çok Yani iyi. evet iyi konuşuyor. Evet. Çok iyi. Çok iyi. Tansu Çiller. Çiller. Ben Cansu Miller. Turkey has made the choice and now Europe needs to make the choice as well as to whether Bu Oo. tam Turkish accent ama çok düzgün evet, konuşuyor. Ama düzgün konuşuyor. Yeah. They want you uh, within Europe Turkey or whether they want to exclude Turkey. I'm afraid Ex mesela the explore, explore, hmm. explore, explore. Şey and for Europe, the mission is for the whole of the region. Ah, exclude mi dedi? Yeah. Ben explore. No, Do you don't? whether they want to exclude Turkey. I'm afraid the mission is not just for Turkey and for Europe. The mission is for the whole of the region. Sorry. Ah. Süleyman Demirel. Demirel. Demirel. that's the way I did interpret too. As a matter of fact, no Secretary of State could give guarantee to any other government. Hmm. Okay. Hani evet. Very serious thing. And that's why uh, that letter couldn't be interpreted that way. See? Turkish American agreement is a very serious one and a very important one Ama too. hala şeyler şey deler mi um, post? Adres post. Ha, hmm, ha. Şu an hala şey şey hala sandalyelerde mi? Post ne nasıl diyeceğiz şimdi? Neyse bilmiyoruz. Anladınız. Ama şey şey değil şey yani şey çok önemli değil aslında. Aksan çok önemli değil. Yok ya zaten o Türkiye'den geldi. Ama bazı insanlar aksana göre şey yapıyorlar. Ah, şey çok şey şey yapıyorlar. Yani zeka işte. zeka yeah. yargılamaya çalışıyorlar. Yani, ha bu kadar hmm. zeki olacak bu aksanla. Ama hmm. öyle, aslında önemli değil onun. Evet. Değil. Mesela e, İngiliz aksanla konuşan biri görürseler yeah. Hmm. Böyle o çok Oo, şey böyle evet, evet aslında çok şey işte. aptal falan olabilir mesela. Yani. <laughs> evet. <laughs> aman güzel aksanıyla konuşuyor diye. Herkes o o o çok böyle o zeki cool falan. Ama bazı şey olmayabilir. Aynen. It's important for United States, it's important for Turkey. Mesut, Mesut Yılmaz. Yılmaz. Mesut çok seviyor. All of the region. Over the past decade, the Turkish government managed to develop Uh, favorable relations. Ama nerede şey röportaj nerede Ama ah, yapıyorlar? Former Turkish Prime Minister. Ha. Ama nerede Actually so smart röportaj nerede yapıyorlar? Yani neden İngilizce konuşuyorlar? Maybe like um, Yani uluslararası bir şey olabilir. Hmm. Or Union- like, yeah. World kind of. Yeah, even if it's between Turkey and Arab for example, yeah, country or something, they will still speak English because like that's like general hmm. language. Evet. Şöyle... Recep Tayyip İngiliz konuşabilir mi? Evet, merak ediyorum. Abdullah, Abdullah Gül. Gül. Tamam. Ama gülmüyor. <laughs> From microchip to internet. You know, better than I that they have all profoundly changed our lives. Maybe maybe it's a press conference between like America and, and like, Turkey. Turkey. Turkey. Ama bir şey diyeceğim çok düzgün Konuşmuyordu. konuşmadı. Evet. Yani şey gibi okuyordu. Yani Allah öğreniyor gibi ya Ha evet. Ali Babacan. Ali Babacan çok duydum bu ismi. Bir yerden duydum. Hep duyuyorum yani. in the upcoming years. Well, Turkey is a candidate country, an accession country for the European ah, Union. Okay, this video. I mean, it's representing them in this, uh, I guess, uh, from all over the world. And we have been actually moving up in terms of our standards, ah, okay. criteria, okay. norms. Uh, in the area of, of, of, economy, we are already overperforming with many, many indicators. Ah, oh, okay. we <laughs> upgraded our democracy, our practice of yeah. human rights, freedoms, rule of law. Uh, but then the economic situation in the European Union nowadays and also the concern of some EU members uh, are actually slowing down our process. So we hmm. were expecting to be a member much sooner. But it's taking hmm. longer çok özgür konuşuyor. We, we, Böyle çok serbest. Hiç it's uh, flowing. Akış çok iyi yani. Arapça a member, The <laughs> process itself is a win-win process and okay. As, as the doors are open, I think ah. we should be. In like he to talk. Yeah, like. Yeah. Mevlüt Çavuşoğlu. Yeah, what about here? What, what is the progress right now? Well, we, the, uh, the, the, Astana meeting will take place uh, in two days' time Astana. in Sultan. And then uh, this time Pedersen uh, cannot come, but UN will be there. So after that meeting, we will get together again to discuss uh, the crucial issues, including okay. the situation in Italy and, what do you expect others. From well, we need to maintain the calm and we need to pay more attention hmm. to the political process and establishment of the... Bir şey diyeceğim. Çok Bunu çok duyuyorum Türklerde. We need to maintain the calm mesela. The calm. The. The çok okay. çok kullanıyorlar. The. The. Yeah. The. Oh. Like when they use the in front of yeah, We need to we need to have um, orderliness, Mr. The they make it say the orderliness. We need to have the ah, orderliness. okay, ah, the okay. the precious. the constitutional committee, uh, which we also discussed, uh, will be very crucial, and we are working uh, together to announce the establishment of the committee as soon as possible. No problem. Uh, to announce the establishment of the committee as soon as possible. <laughs> Yeah, I know that National Security Council of your country today is having an emergency meeting. No, it's not an emergency meeting. Wow. Okay. Oh. Şey yeah. aniden cevap veriyor yani. cevap yani At the end hemen. Of last meeting, uh, but this is one of the item. We have we have no issue with NATO. And when you look at the statements of the Secretary General, even the Deputy Secretary General with regards to the um, S-400s and other issues, you know, uh, it is no problem uh, to NATO. And Turkey has been contributing to the activities uh, activities of uh, NATO in many areas. Oh, and uh, to, Turkey is in top five in uh, sure. its contribution. to NATO, so it, it has been never raised at the NATO neither NATO Ministry, nor NATO summits, and we will have NATO, next NATO summit uh, in yeah, December NATO, in London. So it, is, it is a it is. It Aa, is gerçekten çok sinir bozucular ya. çok sinir bozucular yani hiç evet. Issue between Turkey and the United States. It is not an issue between Turkey and NATO. Binali Yıldırım mı? Ha İngilizce biliyor bence. Tabii ki. Now. We are we are we are not going to declare war to the United States. Hmm. Wow. This is, this is not the case. As in that, we, we are, are, not going, going to declare to war against the United States. Continue to fight terror organizations, whether the name is PKK or PYD or YPG, doesn't matter. so basically you might continue to bomb YPG in Syria, if even they, if they're armed by the United if, States? If there is a threat. So we certainly will do. Uh, your president, uh, Erdogan, is visiting right. the US very soon. Right. What kind of message is he going to be taking to Donald Trump given uh, this rather tense situation? The, the, the message... Wait, pardon bir şey soracağım. I, like mesela um, başkanları <coughs> başka ülkeye gidiyorlarsa yani bir uçakla mı gidecekler? Yani... Yoksa duracaklar herkes gibi. Bilmiyorum. Yok yok bir özel şeyi olacak ya. Dür, yani özel şeyleri var. Private jet. Aha. Oradan gidiyorlar. Tam Türkiye'den Direkt. Amerika'ya. Yeah. Wow. Okay. Uh, it's clear he will say we are allies in NATO from the very beginning. So we are strategic partners çok bile sakin konuşuyor. <laughs> Başkan gibi evet. Yok. Biz, biz buradayız. Yani biz var ya. Oh, <laughs> wow. Çok, hmm? çok okay. iyi. Şey bir şey diyeceğim. Aha. It actually it's impressive. Man. Gerçekten. Impressive. Because uh, bazı, bazı, belki bazı ülkeler They don't care. They don't man. care. They, yeah. There's always an interpreter or something like that. True, true, true, true. But I want <coughs> iyi. I actually love people who would love to like other, learn other, other languages, languages, especially English. Because yeah. most some of these Turks they be like, why do we need to learn learn uh, when our first language is uh, Turkish, you know, yeah, on TikTok yeah, yeah, and stuff. Yeah, yeah, yeah. yeah. Learn it for yourself, like bro. What do you mean? Like, bro, we don't need to learn Turkish. we don't need to learn English. We yeah. we can just we can we can we are surviving in our own country, our country stuff, like, Come on. Bro, but it's good to go out. It's good to travel. Explore. Explore the world. Anyway, guys. Are you serious? Yeah. Uh, evet. Bu eh, um, kadar işte. Um, ya çok iyiydi. Çok, çok iyiydi. Evet ve bir dahaki sefere görene kadar. Barış.